А потом я сломаю сундук, ладно? Ладно, Ярик? А чё ты дюпаешь? А? А? А? С музыкой попробуй. Gracias. получается? Почему? Почему? Почему? Smoking.